עכשיו אני עמוק בתוך היער. אמ, כן, יער נחל סורך כזה, מלא אקליפטוסים, ויהיה לכם פה גם הרבה מאוד טיימלפסים. בכלל, כל הוולוג מלא בטיימלאפסים שחושבים על זה. וכן, אז נראה לי שנמשיך עם זה. בלי רכבים, בלי דייג, אין לנו שום כוונה. בום, אני ילד. ברגעים האלה אני מודה להם. אני, כמו, לא יודע מה, של עומד על איזשהו ענף, מחזיק בענף מסוים, בום, הענף שאני מחזיק פה נשבר, אני נופל תחת. אה, העיקר שלא קרה לי כלום, לא נפלתי לגמרי מהעץ, פשוט נפלתי על הענף... מה? נפלתי על הענף הספציפי הזה. אה. אוקיי, אז הגענו לים, אז time lapse! Coca-Cola.